大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百七十讲，神要向你。 说什么面子？她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有意胡损。她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。 她的儿女起来称她有福，她的丈夫也称赞她。男性在找伴侣的时候，你以什么作为一个标准来寻找伴侣呢？然后女性呢，通常都是比较被动的。那请问你又用什么与什么？ 来吸引男性呢？当然有一些客观的啊，算是标准化的哈，甚至有一些还列下一些公式化的哦的一些的呃条件要求，那可能就是他的样貌啦、品德啦、信仰、教育、他的家庭。 背景、收入、兴趣，呃，作风啊，等等等等啊，都可能，呃，大家都懂的，哦，都把它列出来的。但是，有没有想过，除了这一些条件之外呢？那有没有特别的，就是男性会去想到，哎，我要找一个懂得给我面子、尊重我的女性？ 或者这个女性呢，她在呃想吸引着这男性的时候，会想说：“哎，我要预备啊，晓得如何的给我的另一半面子，去尊重他，来去建立他，扶持他。”所以今天的这个面子，其实就是啊，给予。 尊重，给予面子啊，这个课题，我不知道你曾经有想过吗？或者你认为它重要不重要？我就不知道了。那按今天我们刚才所看的这个经文，其实四节，我们都在讲三十一章，基本上那它就是把有关才德的妇女，圣经教导啊。 有关这些才德的妇女、敬畏耶和华的这个妇女，她应该有的是什么啊？就把她就呃有一个呃原则性的啊一个呃写在这个三十一章，所以我们就是因为按照圣经，我们有就比较多的呃机会啊来去讲有关才德的妇女。 可能感觉是针对女性了，不过我们也说了，就是在圣经其他地方，其实很多时候都是针对的是男性，所以特别把女性的这个要求啦、条件啊、才德，把它整合放在一起讲就比较少。所以今天呢，我们看这这几节经文的时候，诶，我们不是讲三十一章都是讲女性妇女的吗？ 诶，怎么在今天里面，你没发觉到这些经文都出现什么？都出现四次，四节经文出现四次啊，就是丈夫，丈夫，丈夫啊。所以也就是说呢，三十一章，当我们讲这个呃才德的妇女时候，我们就说，诶，她的才啊啊很重要哦，就是她做工。 他的德啊啊品行也很重要，所以他不是单，但是今天我们要讲的不是单，单是说哦，他有呃才德啊的这个能力，有这样的品行，然后呢是比较帮助说他自己个人的啊，不单单是这样，而是在当中特别啊，因为在呃这个妇女那一般上。 哦，没有特别，上帝给予恩赐和旨意，妇女通常都不会是单身，所以都会结婚。所以，那你的另一半，二人成为一体，所以他就非常的重要，那就是谁？那跟你，呃，结了婚后，付出更多的时间跟你在一起，啊，那个当然就是你的丈夫，你的先生了。 所以在这个呃当中呢，就是很重要的，是说，这个你的这个另一半，或者是你的下半身和你先生的下半身啊，你们结合在一起的时候，这个先生是你的一半，是非常的重要啊。你在当中如何看待着他？ 圣经刚才前面的这个经文就是说什么？说你的丈夫会什么？会依靠着你啊？你会说到你的这个丈夫呢？你对他是有益无损的啊？然后二十三呢，在这里又说你的丈夫在城门口，然后二十八呢，又说你的丈夫称赞他，所以也就是说，你的另一半，你怎么样的是？ 帮助着他，扶持他，建立着他，直到他是有这样的一个自信，有这样的一个呃面子，有这样的一个被你所尊重，所以他就在当中呢，就有生命力啊，有这样的一个呃见证，有这样的一个尊严，这个就。 非常非常重要，这一切都在哪里？都在你的尊重。而我们也知道，圣经大概大家也有听说，就是亚当先被造，哦，尘土造了，然后就呃再从这个亚当的肋骨去呃来去造这个呃夏娃，所以是谷中的谷， 呃，肉中的肉，这说明呢，这个先的是亚当，他就是带头者，然后后的这个夏娃是从他当中而来，那就是说是一个协助者，啊，所以这个是很清楚，所以太太伴侣怎么去协助你的先生，怎么去建立他，去帮助他。 那这个是非常的重要，当然在这里要强调的是，哦，啊，先生要爱太太，而太太要尊重先生，这个没有说不公平的，没有说不公平的。再说，先生是需要去爱你的太太，然后太太需要去尊重你的先生，那特别在。 这个课题里面所引用的经文，特别就是在二十三节，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。那这个经文呢，啊，特别呃讲到跟面子、尊重有关的事，因为它是在城门口，还有长老，啊，还有众人所认识。 城门口是当时是什么啊？就是当时市集，就是买卖的地方啊，在当中啊，还有呃大家聚合的地方，省池是处理一些事情的地方，或者省池或是审判的地方。当然，周围还有一些的呃休闲的一些的活动。所以，我们整的来说，在城门口就是一个生活。 当时人生活的一个中心的地方来的，然后长老在当中出现呢，是什么呢？长老就是用有比较有身份地位的人，他在当中呢就是领袖。所以你在城门口特别就是在讨论事务啊，或者审判事件等等，这些长老都会出现在当中来去处理。 啊，或者在按当时的一些背景，通常可能是德呃德高望重，啊的人在当中的，哦，但是我们就看得到她的丈夫可以在城门口与本地的长老同坐，然后呢，也众人也认识她，这个是为什么在当中跟面子有关呢？那。 那是因为城门口呢，就是啊，讨论、审判，嗯，在当中，他的先生可以在这样的一个重要的一个位置上哦，跟当时的这些领袖们同坐，也就是说，他有这个条件，有这个资格，可以跟他们谈论事物。 如果你没有这样条件资格的人，那你就没有这个机会可以跟长老同坐了。所以你可以跟他同坐，是为什么？那就是你有条件，然后众人也可以认识到你，哎，熟悉到你这样的一个人。很重要的就是作为伴侣啊，先生太太，尊重。 这他的先生，给他的先生被扶持，被建立起来，有这样的一个尊严，有这样的一个资格，可以跟长老同坐，让别人认识他。如果没有啊，给他这样的一个机会的话，那或许他的出现，别人就会闲言闲语，啊，会论断批评。哎呀。 这个丈夫某某人的丈夫，哎呀，都是没有尊严的，没有自信的，都是给太太讲，给太太骂，哦，他的太太是谁，等等等等，哦，所以哪里有这个资格能够在城门口去讨论事物啊，在城门口来去审判别人的对错呢？那我讲多一点啊，因为我觉得这个课题啊，常常都是我。 关注的也是在这个现代呢，可能是呃呃影响很多家庭呃夫妇的关系。接下来的日子可以说这个是更严峻啊，对我来说是呃更严峻的一个呃家庭问题、关系问题，这个就会影响到这个社会各种的问题了。 圣经很清楚的讲到亚当先，啊夏娃后，然后就说，哎，这人独居不好，所以他的不好要怎么样使到他好呢？就造了一个夏娃来，来作为什么？来作为在当中来去，呃支持他。然后你要知道，上帝，呃选了亚当出来之后，让他管理大地，啊，那就是说他有管理的能力。 让他为动物取名，那就是他有聪明，让他可以跟他沟通，也就是说他也有这个条件跟上帝来往。所以这些看起来，诶，亚当很差吗？说实在的，亚当不差，能够做管理者，能够取名字，能够跟上帝来往，那他差在哪里？其实他不差。但是上帝就是这么的奥秘，所以上帝造了他，却说什么？ 独居不好，为什么？因为你一个人独居不好，你会有孤单的时候，你会有寂寞的时候，甚至你独居的时候呢，就是一个人有些时候你有盲点，或者是你独居的时候，你有困难问题的时候怎么办呢？所以你需要需要另外一半在当中来扶持你，来建立你，来肯定你，来给你鼓励，来跟你分享。 来给你来支持你，所以呢，那非常重要。才德的富人不是单单只是为了哦，我有才干哦，不是单单是我个人有一些修养。那你要去想到的是说，你的这个修养要用在对着你的另一半，因为你的另一半其实就是你自己的荣耀。我在说，你的另一半。 就是你自己的荣耀，因为你的另一半有怎么样表现，其实呢，他有荣耀，那你也得荣耀。但是，假如别人指指点点讲你的另一半的话，你的另一半被羞辱，其实也就是你的羞辱。但是我们可以说非常的可惜，在现在，我们从周围来看。 我会发觉到已经没有这样的一个另一半的概念啊，大家特别就是看为是说每一个人都人权民主，我管你什么另一半啊，我没有去管到你另一半啊，就是想到自己，就是包括我们基督徒本身也是个人主义。 哦，没有想到另一半什么，所以我们会发觉到呢，很多时候呢，就是那个关系上的复杂，我们可以讲啊，我们可以讲，因为我们针对才德的富人啊，应该懂得怎么样去给面子先生、尊重先生这样一个课题啊，我们可以说，你会发觉到有一些啊，呃，太太。 她对于她先生的态度呢？当然，先生也有不对的地方啦、啊，但是我们有才德的妇人，才德的妇人，你应该有德行嘛？对，她就会啊贬低她先生啊，攻击先生啊，伤害先生啊，批评先生啊，讽刺先生啊，有些时候你还在背后亲戚的后面哈来论断你先生啊，严格的话，当然那就是你去破坏你的先生。 那我可以这样讲，如果啊，如果啊，一个先生没有被尊重的话，他其实是非常的可怜。如果啊，女性啊，伴侣不懂得做太太的，不懂得尊重先生，也是非常的可悲。我再说。 先生没有得到尊重是很可怜的。女人不懂得尊重先生是非常的可悲。这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们知道当你造人的时候，你让我们的亚当始祖不是孤单一个人，因为我们人是有限，我们人有不足，我们有这个盲点。 所以在当中呢，需要有另一半在当中来扶持、帮助、分享、鼓励，使到我们的不足的地方呢，能够在当中呢来去得到填补，而使到我们更完美。所以主天赋，我们知道这是圣经给我们的教导。所以作为采德的富人，不单单只是想到自己有怎么样的一个表现。 很重要的就是，她需要让她的先生能够在城门口可以跟长老们同坐，也就是给她的先生足够的面子和尊重，来去建立他的先生。所以我们祈求主，按照现代这样的环境，我们常常看到呢，在这样的一个夫妻关系上，很长。 都是有不足的地方，甚至是彼此攻击的地方也撕破灭。那我们真的是祈求主帮助，我们的姐妹都能够成为才德的富人，而我们的先生得到尊重的话，也被建立起来。那我们真相信。 能够被建立起来的先生，有尊严的先生，也肯定懂得怎么去爱他的太太。我们祈求主你自己圣灵的感动和带领和帮助。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请为马太牧场来祷告。 欢迎转发啊！爱心支持，也欢迎写几个字给我鼓励，也给其他啊有些人他们分享一些意见，也可以跟他们互动，也是给他们一些的鼓励的啊！欢迎，上帝祝福你。